ba ba ba ba ba Ba-da-ba-ba-ba. Ba-ba. piatto, ma anche come finger food per un aperitivo o un buffet all'impiedi. Iscrivetevi al mio canale e attivate per realizzare le polpette con patate ricotta prendete 250 g di patate già lessate Schiacciatele con l'aiuto di una forchetta o di uno schiacciapatate o un passaverdure, creando una purea. Un piccolo consiglio, schiacciate sempre le patate quando ancora sono calde, questo vi velocizzerà il tutto. Per realizzare questa ricetta vi consiglio di utilizzare delle patate a pasta bianca Unite alle patate schiacciate 75 g di ricotta. Mi raccomando, prima di utilizzarla fatela sgocciolare per almeno 30 minuti. Ho utilizzato una ricotta di mucca, però voi potete anche utilizzare una ricotta di pecora o mista. mescolate facendo amalgamare gli ingredienti. aggiungete il sale. Aggiungete un uovo e mescolate facendolo amalgamare. mescolate facendolo amalgamare al composto. Aggiungete due cucchiai di pane grattugiato. mescolate facendolo amalgamare al composto. aggiungete il pepe nero. Con l'impasto ottenuto andate a formare delle sfere. Prelevando un pezzetto di impasto e amalgamatelo con entrambe le mani. Un piccolo trucco, bagnate la carta da forno in acqua fredda e strizzatela poi molto bene per farla poi aderire su una teglia di cottura o una pirofila. In questo modo la carta resiste senza bruciare fino a temperature di 250 gradi. Provare per credere. Mettete le polpette in una teglia foderata con la carta forno e fatele cuocere a forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti. Potete cuocere le vostre polpette anche fritte in abbondante olio bollente. Le vostre polpette si conservano in frigo per due giorni. Alla prossima ricetta con patate e fantasia e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Ba-ba. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba. pa, pa, pa, pa, pa. para para para para ba ba ba da ba da ba da ba ba